黙りなさい Oh, menang cuy. What? <laughs> What the hell? Kok bisa? oh, gila. Aduh. Kok bisa menang? プレイ Awake walk. Oh, siap. Wow. Oh, siap. <laughs> Alang muncul berapa tuh? Oh, be, be, be, rip M, cuk. <laughs> Udah kita doang. gitu doang. Wuh, <laughs> gitu wow. kepala tuh coy. Aku banget nembaknya anjir.